со стертые краски тусклые. Лаган нас приглашают, где куклы так похожи на людей. Орликины и пираты, циркачи и акробаты, и зловещий вид внушает страх. Сашка, надо было мангал включить. Волки, заяц, тигры в у нас сегодня праздник. До чего порой обидно, что хозяин Окончен бал, окончен вечер, Засиял уж месяц в облаках. Указ за тряпок сложат в сундуках. Молодец.